tane açar tıkla. Ha bak burada benim yapacağım çok şey vardı. Ama yapmayacağım. Tamam. Oh, Vakit öldürmüyorum. Makes little difference to us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Oh, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh god, I will vomit. I am not kidding. I'll throw up on it. Sakin. It's nothing. A family matter. Oh. Şu an hiç aklıma soru gelmiyor inan ki. Oh. I can tell you a thing or two about family matters. Oh. oh. Let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Um, those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Ne oluyor? Hava karardı bir anda. I see. Yeah. We're sick of hearing about little people's little problems. Um. All right. Buna ne oldu ya? That hurt a little. Let's have a look at your gear then. Sidri de tanrı çıkarmış şimdi. Allah Allah. Ee, madem yapacaksın Abi ne söylemeseydiniz? Diyor ki tarih soru pils siz küçük insanlar dedi. Tamam zaten kendini tarih olduğunu fark ettik. Tamam bu zaten var. Şu an istediğim bir şey yok. Hmm. Şunları halledebiliyor musun benim için? Dur. Senden en son seninle ilgileneceğim. Bu ne lan? Hunter Sakin ol. İyi geceler oğlum. Bunu öldür artık bunu ya. Eskiden zor olurdu doğru. Şam yatacak mısın? Okay. Which way up? Şimdi şu tarafa gitmeden şu tarafa bir gitmek istiyorum. Şurada şey vardı. Açmadığım bir sandık vardı. Broken again. You know, I'm starting to question Cinder's skill. Maybe Lan. Ha şey. Pardon. Ha. Atla. Bak bunu tak takmışım kafaya. İzledim hocam Portekiz maçını. Resmen Ronaldo maçı. Ronaldo'nun maçıydı. Kariyer maçlarından birini oynadım. adam. Ee, ne tarafa gidiyoruz? Galiba böyle. Why did you speak to the dwarf like that? Tamam sorar, sana da iyi geceler. Yarın görüşürüz Allah bir şey olmasın. But it serves nothing to make an enemy of him. He should know the truth, even if it hurts. It was needless and unkind. The Truth is more important than kindness. Your mother would disagree. She wasn't a god. Aa, ak gezeler. Ama zaten Portekiz takım olarak yoktu fazla. Ya senin ben kol diye ağzına tüküreyim ya. Yaz bu kolla eğer bosslar çok zorlarsa nasıl geçeceğim hiçbir fikrim yok. What? That she wasn't a god? She was better than a god. And you shall not dishonor her. Fine. Carry her yourself. Evet, buraya da çıkmıştım daha önce. Allah bir şey geliyor. Bak bak bak. Abi kaç tane ya yapmam lazım? Bak bak gel şunlara bak. Bak bak. Allah Bir tane kalmış, bir tane kalmış. Can, kalan canıma bakar mısın ya? Yavru, bu şeyler tam bir sır. Isn't it a lot simpler if they want us dead because we're gods? And they think we're a threat? I suppose we can't rule it out. But Odin's ways are subtle and his purposes ah, are... Enough about Odin and his Hadi tekrar aynı yere çıkıyoruz. Kertik dövüşü. Bunlar da olmasa Oy bayağı çıktım ya. Lan. Haydi. Peter wasn't. Freya neither. The Aesir gods, that's who's evil. And you know what? Odin's right. We are a threat. Because we know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them. Not yet. Magnet's worse. He's dead. İlla burada sallattıracağım. And they're gonna be sorry they picked this fight. E ee? Ha şurada şey varmış. Bir boss geliyor ama dur bakalım. Hadi bakalım bayağı geldik. Tamam buraya da geldim daha önce. Aha. O kim lan? Thor. Blame me. Me. Sana ne yaptı? you did to Magni. My own father called me a coward. Looks like he did more than that. Prove it. Or we'll pick up where he left off. I'll kill you. Take it. Üzüldüm de yalnız ha. Öyle kötü bir durum var şu an. No. He is beaten. Not worth killing. He should pay for what he said about Mother. I said no. But we're gods. We can do whatever. Sakin ol oğlum sen de yani daha güç eline gelir gelmez. <laughs> That's what I said to your mother right before I gave it to her. What are you doing? This is a much better knife than Mother's. Bas arkadaşını. You killed against my wishes. You lost control. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. We are out of the var. That makes us a target. From now until the end of days, you are marked. So I teach you to kill, yes but in defense of yourself. Never as an indulgence. Nobody cared about him anyways. Can What's the difference? There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Çünkü öldürdük. Watch your tone, boy. Whatever. tam tokatlık oldu bu. Ergen ergen hareketler. Oyunu o kadar uzun sürede oynadı bir çocuk ergenlik dönemine girdi artık. şundan da bir parça alır gideriz diyecektim ama yok Allah'tan. bir şey geliyor hadi dur bakalım. Kilitlendi bu resmen Şu an duruyor olması lazım. Durmuyorsa kesin başka bir sıkıntı vardır. Good. I have a few words for him too. No, you do not. You will leave him to me. Because <coughs> that's what we do to our enemies, right? Şunu bir gel de oku. Ha, bunu alıp buraya getirmek lazım. No. Abiciğim onu nasıl alıp oraya götüreceğim? Geride mi kaldı? Allah Allah. Bunu nasıl götüreceğim ya? Şahı bunu nasıl götüreceğim? şuraya. İşte aldım gidiyorum. Bir tanesini götürüyorum. O meşaledekiler alınmıyor. sen bak ben gidiyorum. Şimdi burası nereye gidiyor? Burası nereye gidiyor? Ne buldu? Boş geç. La bu aynı yere çıkarsa var ya harbiden ağlarım ha. Allah'ım ya. Lan. Allah Allah. Burası bir iş. Çocuk öldürdü bunu bu arada. Seslerime karşı çıkıyor zannettim. Çünkü şey, e, kareye bastım ateş etmedi. Şuna bak tanrılar cacaları böyle saçmalamaya başladı bu. Hiç sevmediğim hareketler şımardı yani resmen. Aha. Oh yeah. This room. Biri arkamda. Ya yok böyle bir şey. Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç. oğlum atsana şu okunu atsana Allah'ını seversen. Atmıyorlar. tam dayaklık. Yemin ederim tam dayaklık şu an. İnanmazsın. Bak ne hissediyor atası gelmiyor gördün mü? Kaç kere beni kurtaracaktı kurtarmadı namussuz. Yemin ederim tabu şu an ölse içim acımayacak. Harekete bak ya. Ben orada o kadar savaşmaya çalışıyorum. At şu oku diyorum. Atmıyor. Bak şurada bir gizli oda daha var. Neyse o gizli odayı açmayacağım. Orada da bir volkür vardır muhtemelen. Burası kalsın. Burayı sonrasında yapacağım. Direkt göreve gidiyorum. Çocuğun yaptığını mı diyorsun bu daha hiçbir şey değil. Yaptığı resmen terbiyesizlik. Ahlaksızlık. Şu hafif runik saldırı şey yapacağım. Bakayım bir. Bu da değil. Şu muydu? Ha, bunu yapacağım. I can't learn if you won't teach me. You do not heed my lessons. I've done everything you asked. And all I wanted was the truth. Ulan. Where did you get your fireplace? Why did you hide it? Şimdi gel de anlat ne kadar uzun bir hikaye. You used the blades to kill one. Who else did you kill? Bak ben bile sinir oldum şu an. Benim bile anlatasım yok. I heard you, and these are not subjects for discussion. Do not push me, boy. Fine. Al ağzını yırt ikiye ya. Acayip sinir Guess what? I know everything I need to know now. I have nothing else to learn. Ah, congratulations. Hala çıkamadık yalnız. Artık nasıl bir çıkışsa bu. Atmıyor. şansım değil. Bu nasıl bir şey ya? Have you considered a tactical retreat? şunlara şunlara. tunnels I'm seeing in the walls yes, up there show signs of recent dragon activity. We already killed that dragon. Oh, did you then? Well, where would that go? Hadi bakalım burada her rüzgarı var. Bu her rüzgarı nereye götüreceğim? değişti? Ben bir şey anlamadım. Burada ne olacak? yaratık gelirse de ben boşuna atmış olursam seyre bak. Ya, What does it say? Hı. It says, don't wake him. Ha geliyor bir şey. We've killed everything else in this mountain. Who else wants a taste? You okay, brother? Şu an canım da yok. Adam Üflese gidiyorum yani. Ya yok böyle bir şey. Yemin ederim yok böyle bir şey Yani koskoca adam öldürdüm şunu öldüremedim. Var mı böyle bir şey? Ha iyi buradan devam ediyor. Çok iyi. Ha. Gidiyoruz. Yine gidiyoruz. Şu şeyi alacağım. Her rüzgarını. O da bunun altındaydı. Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. şekilde çıkartmanın imkanı yok. Evet gençler bunu nasıl çıkartacağım? Nilefine, Nilefaymış o dediğim labirent. Yazıda geçti. Nilefine. Hadi bakalım ben bunu nasıl çıkartacağım. Dur. Aa, şurada bir şey var. Ama bu kitle. Bunu nasıl çalıştıracağız? De hadi bunu nasıl çalıştıracağım? Yani olay şu ipin gittiği bir yerde, şunun üstünde falan bir yerde olabilir. Ama buraya nasıl geçeceğim? Şunun üstüne. Buraya çıkacak büyük ihtimal bu da. Allah Allah ya. Soldan. Buradan mı? Yok burada zaten kapı var. Hal rüzgarıyla açılıyor bu. İneceğim. İniyorum. İndim. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Burası kilitli. Şuraya bir bakayım. gideceğim, nereye gideceğim şaşırdım şu an. Oo, gözyaşı olan bir şey. Yani buradan gideceğim zaten de orayı nasıl açacaktım onu çözemedim. Aa dur. Büyük ihtimal bu yukarıya çıkılacak. Öyle ya. Yoksa adam onu niye yapsın yani? Ne oldu ya? Allah seni ya, bunu nereden gördün? dur ya. Burada hiç arkasına saklanacağım bir şey de yok. Az olaya bakar mısın? At at. Alışkanlıktan ters tarafa gidiyorum. Arkasına saklanabileceğim bir taş olsa Şimdi ben de öyle dedim zaten. Gidiyor zorla uyandırıyor ya namussuz. Uyandırmasa bir şey yok. artık ateş atacaksan at. Kalkan yemiyor herhalde hiç denemedim. Yaz bak ya. Hadi elinde patlamadan At artık ya. Abi buna kalkan nasıl yiyecek ya? Sadece arkasına saklanmam gereken bir şey lazım. Come on diyorsun, dizve diyorsun. Aa dur lan şurada bir yol var. Şu bir al da. bak harekete bak ya. Ha dur lan şurada şey var. Abi bunun arkasına mi aslında. Evet. Aa. Öldüremezsem bir dahaki deneyeceğim söz. At bir. Müziğe bakar mısın ya? Bak Ya yok böyle bir şey ya. Abicim bu ne ya? Ah. Bastım. Daha önce yediğim için biliyorum yani. Adam ne zorladı ya. Adam ne zorladı abi. şunu ya. Tam bir gerizekalı ya. Aç şu. böyle bir şey yok yani. Kaçmaya çalışsana dövmeden. Artık onu deneyeceğim artık. Denedim onu da denedim. Onu da denedim ama hiçbir faydası olmadı ki. İstersen bir daha yapalım. Not yet. Yok çal onu tutup birbiriyle savaşmayı bırakıyor. Bıraksın sen koşup gitmeyi de. Orada bir şey var onu çekmem lazım. Bak senin dediğini yapacağım. Uğraşmayacağım bu sefer. Uğraşmamaya çalışacağım. Seyret. Aa burada yer varmış. Aa burada yer varmış. Oğlum burada bu kadar yer varmış ya. vallahi bu kadar yer varmış. Ya yer var mı zaten arkasında saklanmaya bir şey? Yoksa bu şekilde çok zor zaten. dediğim gibi arkasına saklanacak bir şey olması lazım. Sen tam dayaklık oldun oğlum. Dur şimdi ha. Hadi bakalım. Ha bunun için mi geldik yani biz buraya? İlginç ya. Gerçekten ilginç. Hiçbir şey yok. Boş. Ne hissediyor bak. Tam küfürlük. Az kalmış bir tane kalmış. Ekstra da küçücük bir şey çıktı ya. Ekstra bile değil. Artık farkında mısın böyle yolumuzun üzerinde giderken çıkan şeyler? Yok ya çok kötü. Gene benimkisi daha iyi ondan. Yolumuzun üzerine çıkan itemler bayağı bir gereksizleşti. Ha, dur sen geldiğin yolda dur bir saniye. Did you want to say something? No? Oğlum sana yapıyoruz bunu ama çok... What did we miss? Ne satmaya da gerek yok. Para ihtiyacım olursa satarım. Galiba biraz öyle oldu. Artık çıkıyorum. Al sana bir diğer yararı daha. Şunu bir kır bakayım. Ne çıkıyor içinden? Hmm, Nullify'ın şifresi. 야. 난? 슐러 슐러 Hadi bir daha. Bir daha şansını deneyim. Lan. Hadi iyi bir şey var. Sadece diğer tozu veriyor. Diğer tozu için bu kadar mücadeleye gerçekten gerek yok ya. Dur şu sindiriye bir döneyim. Tekrar bir direniş taşı almam lazım. Abicim. Aldığımı hemen kullandım kaldı öyle. Burası nereye gidiyor? O bayağı verdi. İyi. Babana karşı geliyor ama sırtına atlamasını biliyorsun ha Atreus. Burada bir şey gelecek çünkü bayağı bir yükleme yaptırdı bana. Come on you two. The silence is getting unnerving. Don't worry about it. We're focusing. Tam bir şerefsizsin. Tam bir dalgacı yani. buraya daha önce gelmiştim tabii ki. Oo. Vallahi bir şey gelecek Şahan. Yani beklentimi çok yukarı çıkarttınız. Gereksiz. Yine gereksiz bir şey verdi. Yalnız enerji... Nearly there now. Finally. Boy, Rune. dakika. İlk defa dörtlüsüne denk geldim. Şimdi Jotun hayvanı gidiyoruz. Wow. Yonan. Yonhai. Beautiful, isn't it? Well, I remember once. Brother, look out! Aha Baldur. Your artık. Run boy! Cross the bridge! No! I'm a god too! I can do this! Get off him! Really? Walter, let him go. Take me instead. I'll do whatever you... Shut up. All this time, I thought I needed you. You're just meat. Turns out, the boys is the brains. Good father. Ah geçit gitti. Vallahi geçit gitti. No! You broke the gate. That was the only way to Jotunheim. Stupid son bitch. Öldüreceğim şimdi seni oğlum. Get out of here, boy. Yes, by all means, Junior, run away. <laughs> Let Daddy do all the heavy lifting for you. <laughs> Ah! Let go! Calm down, boy. You are not ready for this. I am ah! ready. <laughs> and here I thought my family was fucked up. <laughs> Your father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Lan onu, onu o kadar upgrade yaptım ben. Nereye götürüyorsun? burada bana ver de ben öldüreyim şunu. İyi vur, iyi vur. dạ geldin yine. geri düştü. Kes sesini. <laughs> And when the bridge opens, the full weight of Asgard will come crashing down on you. <laughs> over, is it? Öldür Allah'ını seversen şunu ya. So be it. Baldur! No! Listen to me! Let me out! Let go of it now or I will kill them, you know I will. Mm. Nereye gidiyoruz lan? Alhay değil mi? Bırak şu çocuğu ya. Stay still. You will listen to me and not speak a word. I am your father, and you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Never forget that. Bir şey de kabul et ya. Bir şey de kabul et.